Kasi itong drink na to, mataas sa energy, mataas sa potassium. So, maganda siyang inumin bago kayo mag-workout. Habang nag-workout kayo or pagkatapos yung mag-workout O yung tinatawag nilang pre-workout drink at saka post-workout drink or during workout drink. Hi guys! Arjo Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po sa video nito, bibigyan ko kayo ng isang inumin na magbibigay sa inyo ng energy. Oh, pwede itong inumin habang nag-workout kayo or bago kayo mag-workout at saka pagkatapos yung mag-workout, okay? Pero hindi lang to sa pag-workout or sa pag-gym. Pwede rin itong inumin bago kayo maglaro ng sports nyo or habang naglaro kayo ng sports or pagkatapos nyo rin maglaro ng sports nyo, okay? Pero tandaan nyo, hindi lang to sa sport at saka sa pag-workout. Pwede nyo rin itong inumin kung gusto nyong mag-lose ng weight sa breakfast nyo, pwede itong inumin as a substitute or sa snack nyo, okay? Kung nagugutom kayo, halimbawa, pwede itong isubstitute kaysa kumain kayo ng kung ano-ano. Okay? Kasi una sa lahat, mataas sa energy, mataas sa potassium. So, makakatulong to especially sa everyday activities natin. At saka sa video to, i-update ko rin kayo guys sa bodybuilding competition ko. Alam nyo naman na magkukumpit na ako in about 7 days. Okay? Kung hindi nyo pa po napapanood yung last update ng bodybuilding competition ko, ilalagay ko yung link dito sa taas. Ito na naman tayo. Dito sa taas <laughs> or dito Okay, yung bilog na button na yon, may lumalabas doon. I-click nyo yon para mapanood nyo yung last update ng competition ko. May binili akong trunks, yung kulay blue ko. Alam nyo yon, susutin ko yon. Mamaya, meron akong practice dun sa coach ko, sa posing practice ko. So, isusut ko na yung trunks ko. So, papakita ko sa inyo dito sa video to kung ano itsura ko. Pero tandaan nyo ha, ah, <laughs> walang tatawa, okay? pag sinuot ko na yon. So, papakita ko yun dito mamaya para makita nyo rin yung update ng katawan ko. So, para mapanood nyo lahat yon kailangan mapanood nyo itong video ko simula ngayon hanggang matapos para may idea kayo about do sa drink na sinasabi ko at saka sa bodybuilding competition ko din.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 Pero kung ma-miss nyo man yun, huwag kayong mag-alala. Basta i-click nyo lang yung notification button or yung bell button doon po sa baba nitong video para kapag nag-upload ako ng bagong video katulad po nito, eh mananotify po kayo. Okay? At saka gusto ko lang din po sana i-clarify na hindi ako doktor, hindi ako nutritionist or dietitian at higit sa lahat hindi rin ako professional bodybuilder. Pero meron po akong at least 7 years background sa fitness industry.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 Habang nagkasalita po ako ngayon dito, makikita nyo ako dito sa baba, dito po sa baba, dito sa small na square small na square. <laughs> dito sa square na video sa baba, dito ako ngayon, nagkasalita ko ngayon habang piniprepare ko tong mga drink na to. Okay? Pero bago ko umpisahan yan, papakita ko muna sa inyo yung mga kailangan yung gamitin at saka ingredients nitong inumin na to kasi importante to. Okay? Number one ingredient na kailangan nyo dito ito yung blender. Kung wala kayong blender, kailangan bumili kayo. Okay? Kasi importante yun eh. Kasi ito yung magpapasarap sa drink natin or gagawa ng drink natin. Okay? Kailangan nyo ng blender. Pangalawang ingredient naman or pangalawang item na kailangan nyo dito ay eh, yung ice cube. Kung wala kayong ice cubes, kung hindi gagawa kayo, bumili ulit kayo. Okay? Kasi importante yung ice cube. Kasi iinumin natin to, especially kapag mainit, maganda tong inumin. Itong ice cube, makakatulong to sa gagawin natin. Okay? Pangatlong ingredients or pangatlong item na kailangan nyo dito, ito naman yung mga prutas o yung fruit. Okay? Iisa-isahin ko yung mga pruta. Yung unang prutas sasabihin ko dito, kailangan dito yung banana. Okay? Or yung saging. Ayan, importante yon Kasi yung saging, mataas yun sa potassium. So, kung may saging kayo, ilagay nyo to isang saging lang or isang banana lang makakatulong na yon. Pangapat na ingredient or pangapat na prutas, ito naman yung strawberries. Okay? Yung strawberries, maganda rin yon. Ilagay nyo dito yung strawberries, mga lima hanggang pitong strawberries, okay na yon. Kung wala kayong strawberries, bili ulit kayo strawberries, puta kayo sa supermarket. Okay? Pang-lima, pang-apat, pang-lima. Pang-lima na, tama. Pang-limang ingredient or yung prutas, ito naman yung blueberries. Itong blueberries, maganda rin to. So, mga isang handful ng brew... Na, hand, handful ng brew... <laughs> handful ng blueberries, makakatulong na rin yon Okay? So, hindi ko na sabihin kung ilang piraso. So, kung yung handful, so kung, mga, kung malaki kamay nyo, siguro mga 15 pieces. Pero kung maliit lang, so mga 10 pieces ng blueberries, okay na yon Okay? Tandaan nyo ha, ah, ayun yung mga prutas na gagamitin nyo. pang na ingredient, ito naman yung, um, bit lang ha, ah, nandito sa quote ko kasi nakalista lahat yun eh. Okay? So, ayan eh, o, kikita nyo yung mga ingredient. Yan yung mga ingredient natin. Okay? Kita nyo? Ay yung ingredient. So, hindi ito lahat. So, yung pang 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Pang 6 yun. So, tama, pang 6 na. So, yung pang-anim na ingredient o yung item na kailangan dito, kailangan nyo ng milk o yung gatas pero yung low fat, okay? O yung skim milk. Wala siyang fat. Kasi importante yon Kung nag-lose kayo ng weight, kailangan yung low fat or non-fat milk kasi kapag bibili nyo yung high fat, obviously, kung iinumin nyo yun, mataas yun sa fat, instead na mag-lose kayo ng weight, eh magdagdag kayo ng weight. Pero, nasa inyo lang yan, yung personal choice nyo kung ano gusto nyong gamitin. Tapos yung pangalawa, yung pang, pangalawa, pang-ani, pang-pito, sorry, pang-pito, ito naman yung ground cinnamon. Okay, yung ground cinnamon, kailangan nyo rin yon. Okay, kasi yung ground cinnamon, nagbibigay din yun ng dash or ng energy sa katawan natin. Katulad ng saging. Okay, meron din siyang potassium na ingredient sa ground cinnamon powder. Okay, tandaan nyo na yung ground cinnamon powder, importante ito. Tapos yung pangwalo naman o yung last, ito naman yung either Milo Milo. <laughs> Milo or yung protein powder. Okay? Nasa sa inyo lang yan. Mamimili kayo kung yung Milo or yung protein powder gagamitin nyo. Kasi dalawang klase yon kung mamimili kayo kung either yung Milo or yung protein powder. Kasi yung protein powder, mas mataas yun sa protein kaysa sa Milo. Pero parehas din sila ng ingredient. Ang pinagkaiba lang ng Milo, mas mababa lang yung protein ingredient niya compared dun sa protein powder. Okay? So, nasa inyo lang yan. So, ayun na yung lahat ng ingredient, guys. Tandaan nyo, okay? Habang kasalita rin ako dito ngayon, makikita nyo kung paano ko to ginagawa o piniprepare. Una sa lahat, ninis ko muna yung bottle ng blender. Yung bottle ng blender, importante yung kailangan malinis yon bago nyo ilagay sa blender nyo, okay? So, ginawa ko, hinugasan ko muna yun. Pagkahugas ko nun, ang ginawa ko naman, hiniwa-hiwa ko muna yung saging, okay? Yun yung number one na ginawa ko. Hiniwa-hiwa ko muna yung saging. Tapos, pag nahiwa ko na yun, ilagay ko siya sa bottle ng blender. Tapos, pag nalagay ko na yun, sumunod method na ginawa ko, hiniwa-hiwa ko rin naman yung strawberries. Pagkahiwa-hiwa ko ng mga strawberries, ang sinunod ko naman ay eh, yung blueberries, okay? Nilagay ko yung blueberries doon. Pagkalagay ko ng blueberries, ang sinunod ko naman yung protein powder, okay? Para sa akin, nilagay ko yung protein powder instead na yung Milo. Kasi yung protein powder, sinabi ko kanina, mas mataas yung content ng protein nun kaysa sa Milo. Pero personal choice nyo lang yan kung ano gusto nyo gawin. Kung lalagay nyo yung protein powder or yung Milo, okay? Nasa sa inyo lang yan. Or kung gusto nyo, pagsamahin yung parehas, okay lang. Mataas na siya sa protein at saka mataas din siya sa nutrients. Okay? Pag pinagsama niyo 'yon. Maganda rin yun. Pero nasa inyo lang 'yung Personal choice niyo lang yan. Sumunod naman, nilagyan ko so ng cinnamon powder. Okay? Yung cinnamon powder, yung ginawa ko, dinash ko siya. Nilagyan ko siya ng dalawang dash. Pagkatapos ko lagyan ng cinnamon powder or pagkalagay ko ng dalawang dash ng cinnamon powder, nilagyan ko naman siya ng milk o yung semi-skim milk. Okay? Or non-fat milk. Pagkalagay ko ng non-fat milk, nilagyan ko na siya ng ice. Pagkalagay ko ng ice, nilagyan ko din siya ng konting tubig. Okay? Tandaan niyo itong konting tubig na to pagkalagay nilalagay ko para dumami yung liquid niya, hindi siya mag-tick siya masyado o kaya pag hinalo-halo ko to. So, yung amount ng milk na nilagay ko dito, 200 ml, okay? Yung 200 ml na yon maganda rin yon So, tinitimbang ko yung lahat ng mga kinakain ko. So, yung sa milk ko, 200 ml. Tapos, pagkalagay ko nitong lahat, pinagsama-sama ko ng lahat. Ang ginawa ko naman, dinakpan ko na to. Tapos, pagkatakip ko dito, ilagay ko naman siya sa blender ko. Pagkalagay ko sa blender ko, ang ginawa ko din sa blender ko, 30 seconds na spin lang, okay? 30 seconds to 1 mini. Pero suggested ko mga 30 seconds lang okay na. So ito na yung drink guys. Natandaan nyo itong drink na to mataas sa energy, mataas sa potassium. So maganda siyang inumin bago kayo mag-workout. Habang nag-workout kayo or pagkatapos yung mag-workout O yung tinatawag nilang pre-workout drink at saka post-workout drink or during workout drink. So nasa inyo lang yung kailan itong inumin. Pwede nyo rin itong inumin kapag gagising nyo sa umaga, sa breakfast nyo or kung sa snack nyo nagugutom kayo. Okay, maganda rin to habang nag-lose kayo ng weight kung inumin nyo to. Kasi itong inumin na to, natural siya. So, pinagsama-sama natin yung mga prutas at saka yung protein na rin sa isang inumin. Okay? Makakatulong to. So, next time, try nyo to. So, kung gagawin nyo, itag nyo ako sa gagawin nyo to and sabihin nyo kung okay tong inumin na to. Okay? Ayun yung inumin na kailangan inumin. So, sana makatulong to sa inyo. Punta naman tayo ngayon sa bodybuilding competition ko. So, update ko. So, habang nagkasalita ako ngayon dito, makikita nyo ako ngayon. Gamit ko na yung trunks ko. Kausap ko ngayon yung coach ko sa online. Okay? Sa online na kami nag-uusap ngayon kasi medyo, medyo busy, busy. Medyo busy siya ngayon. So, ang nangyari, kailangan sa online lang kami. Malayo kasi siya dito sa kung saan ako nakatira ngayon. So, nag-uusap lang kami ngayon sa online. Dito lang ako ngayon sa bahay. Pinapractice ko yung posing routine ko. Kausap siya sa online. Okay? So, habang ginagawa ko to, nakikita niyo ako ngayon dito. Pero tandaan nyo guys, ako kayo natawa dito sa trunks ko, sa bodybuilding competition trunks ko. Okay, ako pumili nito yung kulay blue. Kung hindi nyo pa po napapanood yung video kung bakit yung kulay blue pinili ko, eh i-click nyo lang yung bilog na button o yung information button dun sa taas. Lalabas ulit yon para mapanood nyo yun kung bakit ito yung pinili kong kulay. Okay? At saka guys, i-update ko lang din kayo. In 7 days time, competition ko na. So, ang gagawin ko, medyo bloated pa ako ngayon. Ang kailangan ko pang gawin, eh kailangan ko pa ang tanggalin lahat ng calories for the next 4 days. Okay, yung 4 days ko ang gagawin ko low carb days, tapos after 4 days, sa 5th day ko ang gagawin ko high carb, dalawang high carb, tapos bababa ulit natin sa low carb. Okay, so para maging ready na yung katawan ko. So far, yung body weight ko ngayon nasa 67.5 or 68. Between 67.5 to 68. So pag binaba ko pa yung lahat ng carbohydrates ko, so maglulose pa ako siguro ng mga 0.5 to 1 kilo. So pag nalose ko na yon ang mangyayari niyan, eh, magiging dehydrated yung katawan ko. Kapag naging dehydrated na yung katawan ko, ang gagawin ko naman, mag-add ako ng mga carbohydrates. Pag na-add ko na yung carbohydrates, saka ako doon magiging okay, okay? Pag nasa stage ka na, kailangan yung itsura mo or yung look mo, kailangan look full ka, okay? Hindi ka flat. Kasi may mga tinatawag silang flat at saka full. Kapag flat yung katawan mo, ibig sabihin, eh, masyadong low yung carbohydrates mo, masyadong undehydrated, kailangan yung katawan mo, kung hindi flat, at eh, hindi rin over full. Okay? Kasi kapag over full ka, ang mangyayari niyan, eh, para kang floppy tignan, masyado kang mataba. Kung hindi ka masyado mataba, masyado kang mapayat, or masyado kang dehydrated, dapat in between nun. So, ayun yung kailangan kong gawin, o yung kailangan kong maging sitwasyon kapag nasa stage na ako. Okay? So, ang tanong, ready na ba ako dito? Oo, ready na ako dito kasi una sa lahat, pinag-prepare ko to for 12 weeks. Okay, yung 12 weeks na yun, from 85 kilos, binaba ko yung katawan ko mula 85 to 67. Okay, dapat 65 pero ayoko ng 65 masyado na yung mapayat. Sabi ng coach ko, dapat 68 lang. So, kaya nandito na ako ngayon sa 67.5, between 67.5 at saka 68. Okay? Siguro yung next update ko, yung bodybuilding competition ko na. So, tatry kong gumawa ng vlog. Hindi pa ako nakakagawa ng vlog sa bodybuilding competition. So, tatry kong gumawa ng ganun. Stay tuned lang kayo dito sa YouTube channel ko at saka i-update ko rin kayo doon probably in next 2 weeks time. Okay? So ito po muna yung video ko ngayon. Sana po nagustuhan niyo po itong video ko at saka kung nakatulong po itong video ko sa inyo, sana po i-share niyo po itong video ko hindi lang para sa inyo at para na rin sa iba. Para sa mga taong naghahanap kung paano sila lumakas o yung mga tinatawag nilang pre-workout drink at saka post-workout drink. So i-share niyo po itong mga... Eh, so i-share niyo... Ah, naman, i-share niyo po itong video ko para sa kanila.